Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a Beatíssima Virgem Maria. Caríssimos irmãos e irmãs que assistem este vídeo, mais um dos que eu, eu estou disponibilizando no nosso canal no YouTube. Hoje eu gostaria de fazer só uma, uma premissa de uma série de vídeos que eu vou disponibilizar no decorrer deste ano e do ano que vem sobre uma santa carmelita que eu tenho muito desejo que ela seja melhor conhecida, melhor compreendida bem mais divulgada. Se trata de Santa Maria Madalena de Pazzi. Santa Maria Madalena de Paz é uma, uma santa carmelita que ela nasceu no ano de 1566 e faleceu em 1607. Ela teve um, um período de vida bem curto, faleceu aos 41 anos. Mas esse pouco tempo que ela viveu no Carmelo de Florença, Carmelo Santa Maria dos Anjos, é bom lembrar que o Carmelo Santa Maria dos Anjos é o primeiro mosteiro de monjas carmelitas no mundo. Fica situado na cidade de Florença, na Itália, e é, é um, um mosteiro histórico onde hoje, infelizmente, não funciona mais o mosteiro. Mas, segundo dados que eu colhi de pessoas que conhecem pessoalmente, porque eu mesmo não conheço, o mosteiro de Santa Maria, onde Santa Maria Madalena eh, viveu as maravilhas que o Senhor realizou na vida dela, Hoje funciona o Seminário Arquidiocesano da Arquidiocese de Florença. Mas lá mesmo na cidade de Florença tem outro, outro mosteiro das monjas carmelitas. Nesse mosteiro era observado por licença especial da Santa Sé o direito de comungar todos os dias. A nossa santa é uma devota ardorosíssima de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Desde muito tenra idade, ela desejava comungar do Santíssimo Sacramento, lhe sendo impossível por ser muito nova, uma criança, ela teve que esperar completar os 12 anos para fazer a primeira Eucaristia. No momento em que Santa Maria Madalena de Paz estava é, se preparando para saber onde é que ia entrar para viver a vida religiosa, ela passou por pelo menos dois mosteiros. Escolheu de Santa Maria dos Anjos justamente por ser um mosteiro que tinha o um privilégio pontifício de celebrar a Eucaristia todos os dias. Então as monjas daquele mosteiro tinham o privilégio de, todos os dias comungar do Santíssimo Sacramento. Daí, Santa Maria Madalena de Paz escolheu esse mosteiro para entrar na vida religiosa carmelitana. Então nos próximos vídeos nós vamos conhecer um pouco mais desta eleita do Senhor, Santa Maria Madalena de Paz, que é padroeira das ordens terceiras na Europa, as ordens terceiras do Carmo, que é o ramo dos carmelitas para os leigos, e é também a padroeira de Nápoles, cidade de Nápoles, que é a terceira cidade mais importante da Itália. Então até o nosso próximo vídeo, quando nós vamos conhecer um pouco mais sobre esta santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a Beatíssima Virgem do Carmo.